Ја мислам дека пред се се работеше за, овај, за политичка бруталност. А, сите тие се произнесува браво и ја што ги што им бе помошник, се произнесува дека во времето на приведувањето, односно на апсењето, се делена на, или на асфалтот, или на, на тревник, така што и раците им биле нагоре подигнати, со цел да манифестираат мирен протест. Меѓутоа, очигледно дека не се биле кои ќе се приведат, него требало нека бројка да се исполни, некој цензус што веројатно од повисоките е, органи ја добиле како наредба. Им се заканува дека ќе покранат кривична постапка за учество во толпа и за кривично дело е, наследство према е, властени лица во вршење на попречување на властени лица во вршење на нивната службена должност. Јас кој ги прашав, кој ги запрашав дали нешто им треба, дали имат нешто што можеме да направиме за нив. Вели, пушиме цигари, ама нема каде да запалиме ни на цигара. А за јадење и таква работа не ми не спомнува. Од страна на полицијата не беа малтретирани, можам да ви кажам, не беа малтретирани. Меѓутоа сите, уште еднаш да повторам, имаа повреди од, од приведувањето. Сите демонстранти укажа на фактот дека тоа биле навивачи на МЗТ и дека имало од СГС лица, така што дури автомобилите им ги знаат кај биле паркирани, тоа биле паркирани некаде кај Американската амбасада стара и пешки дошле меѓу демонстрантите, но протестантите и се вмешале меѓу нив.